Qui m'a baisé, police Même si on est déjà maudit Je n'attends pas le bel avenir J'attends que mes armes sortent en conduit Comportement de bonhomme Gabi Comportement de bonhomme Gabi J'ai un pied dans le din Et l'autre pied dans la J'ai une main sur le cœur Et l'autre main sur une âme J'ai des et ni idée J'ai peur de Dieu, j'en fais des cauchemars si ton là la On comme tête, je regarde cette mise à notre comme un terminé, Déterminé, déterminé, la peur n'est qu'un vulgaire détail dans mon focus. Wow. Aïe, aïe. Comme Corleone, tu jusqu'à la mort comme Limon. Je suis un loup avec les loups, avec les putes mal dominants. Je protège la mythe comme avec les buts mal dominants. Yeah, je suis avec Pachinga en bas du bas. On élabore un plan d'eau pour leur faire du sac. Pour prendre mon honneur, faudrait prendre mon âme aussi. J'annonce la couleur, le long comme j'ai style J'ai vu des frères s'entretuer, dingue, regarde cette d'un de notre comme un Ujiwa. Déterminé, déterminé, la tournée qu'un vulgaire détail dans mon pocket. les avec les buts mal dominants. Comportement de bonhomme, la vie comportement de bonhomme, la vie J'ai un pied dans le din et l'autre pied dans la J'ai une main sur le cœur et l'autre main sur une âme. J'ai mis lune, une idée noire, j'ai peur de Dieu, j'en fais des cauchemars. J'ai tant rêve dans la